Moro, mä oon Tere Sammanlahti. Ja alakun täytyy pyytää hieman anteeksi, että mä en oo YouTubeen ladannut nyt pitkään aikaa mitään kontenttia. Olin tuossa lomareissulla ja, ja tuota, kaaduin siellä ja paskoin polveni ja nyt oon ollut sairaslomalla ja tuossa kameraessa seisominen ei oikein onnistunut viime aikoina. Mä päätin nyt, että mä kokeilen tämmöistä uutta konseptia kunnallisvaaleihin liittyen. Kunnallisvaaliehokkaille mä oon tuon kokoomuksen listalla, niin Espoossa – Kunnallisvaaliehokkaille tulee kaiken näköistä eturyhmäpostia ja vaalikoneita. Ja mä ajattelin, että mä kävisin näitä tällä tavalla vähän läpi niin te näette, että ehkä opitte tuntemaan pikkusen paremmin ja näette vähän, että mitä tämä kunnallisvaaliehokkaan tota, homma täällä kulissa oikeastaan on. Mutta tota, Äh, ihan ensimmäisenä mulle tuli posti on täynnä kaiken näköistä huttua jo nyt, mutta opetusalan ammattijärjestö OAJin tämmönen kuntapäättäjätesti. Onko ääni sinulle myös ääni opetukselle? Ja... Näkyyköhän tämä hyvin? Ehkä tämä näkyy ajattelin, että aloitetaan tällä ja, ja tuota, tämän, mä en ole nyt mitenkään käsikirjoittanut tätä, enkä sen koommin harjoitellut enkä muuta, että jos mä nyt sanon tässä jotakin täysin ääliömäistä, jotenkin puhu ohi suunnin tai jotain muuta, niin ää, antakaa palautetta. Sillä tavalla ne asiat selviää. Voi olla, että mä en tiedä kaikkia nyansseja tästä asiasta, voi olla, että sanon typeryyttäni tai silikkaa jännitystä jotakin aivan aivan pöliää. Eiköhän ne asiat suttanut asiallisen kritiikin myötä, veikkaisin. Mutta tota, aloitetaan. Ää, tästä onko sinusta kuntapäättäjänä opetuksen puolustajaksi? Vasta kyselyyn ja blä, blä. Testin läpäisseiden nimet julkaistaan. Mäpä tarkennan nyt tässä jo, että tämä on siis tämmönen eturyhmäposti. Että t- tässä on niinkö OAJin, tämän OAJin henkilökunta on jo päättänyt valmiiksi, mitkä oikeat vastaukset näihin kysymyksiin todennäköisesti on. Ja jos niihin ei vastaa niin kuin eturyhmä haluaa, niin silloinhan mä en ole opetuksen puolustaja, mä vihaan sivistystä ja koulutusta ja kuseen lapsiperheiden pakkiin ja haluan, että ihmiset kuolee katuojiin ja, ja osa porukasta uunia. Siis, no, kokeillaan nyt. Katsotaan mitä tästä tulee ja jos tulee kauheasti lunta tupaan, niin, niin tota, antaa sitten olla. Aloita testi. Kuntapäättäjänä puolustan kasvatusta ja koulutusta niin, että ryhmäkokoja ei suurenneta eikä opetustuntien oppiaineiden tai kurssien määrää vähennetä. Ei suurenneta eikä opetus... Ää... No intuitiivisesti tietysti tuntuu siltä, että joo, hieno juttu. Ei, ei vähennetä opetustunteja, eikä oppia eikä kurssien määrää, eikä ryhmäkokoja suurenneta, mutta sitten taas toisaalta, että miksi ei? Että toki eihän se ole mitään ihanteellista, että ryhmäkokoja suurennettaisiin tai opetustuntien määrää leikattaisiin tai muuta, mutta jos nyt aloitetaan esimerkiksi oppiaineista, niin mun mielestä uskonnon ja ruotin tunnit voisi leikata saman pois opetussuunnitelmasta uskonnon historian voi sisällyttää hi- historiaa sitten taas niin aatehistorian filosofian tunteihin esimerkiksi. Sitten mitä tulee vaikka ryhmäkokoihin, niin lahjakkaiden oppilaiden kanssa ryhmäkoko voi olla isompi. Niin kuin, siis oppilaat, nuoret lapset, jotka selkeästi oppii hyvin ja, ja tulee toimeen isossa ryhmässä, niin heille varmaan riittää, heitä tänne hatusta, yksi 30 tai 40 lasta kohti. Mutta sitten on taas oppilaita, joilla on erikoistarpeita, jotka tarvii enemmän ohjausta ja apua, voi olla lukihäiriötä, mitä lie, niin sellaiset oppilaat saattaa tarvita yhden opettajan viittä oppilasta kohti. Että siihen mun mielestä ei ole mitään järkeä lukkiuta johonkin absoluuttiseen ryhmäkokoon, että mikä se nykyään on, 25 oppilasta per opettaja. En ymmärrä miksi. Eikä myöskään opetustuntien määrä Siis opetustunteen määrä on tietenkin hyvä olla joku tietty, mutta esimerkiksi mun mielestä liikunnan tunteja voisi kasvattaa niiden määrää, uskonnon tunteen määrää pienentää tai niin poistaa, samoin pakkoruotsi, niin kuin mä sanoin. Kurssien määrää ei vähennetä. En mä nyt tiedä, miksi ei. Siis on näitä valinnaisia. Ei mun mielestä kaikissa koulussa voi olla ihan määrätöntä määrää kursseja. En lupaa tämmöistä. Ei se ole tietenkään aina ihanteellista, mutta en silti lupaa. Aika monen avoin sekki. Mm. No te voitte itse laittaa vaikka tämän videon pauselle ja lukea nämä. Siis onhan nämä niin totta, mutta mun mielestä kun näitä muuttuja on niin paljon. Tämä on niin ehkä ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrä. No tämä ei välttämättä huono asia. Se saattaa nyt olla, mutta jos, jos meidän opetussuunnitelmaa revisiota, se meidän oppimismetodeja tarkasteltaisiin uudestaan, niin ehkä lähiopetusta voitaisiin pienentää vielä entisestään. Mene ja tiedä. Mutta nyt tässä ollaan niin lukkiutumassa johonkin vanhan, niin menneen maailman malliin, jonka kuvitellaan olevan se ainoa oikea, nopeasti muuttuvassa uudessa modernissa maailmassa. Mielestäni mielestä se aikamoista taantumuksellisuutta OAIlta. Ää, puolustan kasvatusta ja koulutusta niin, että nykyistä useampi lapsi saa laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta. Kysymys numero kaksi. Ää, no joo, totta kai opetuksen täytyy olla pedagogisesti laadukasta, hyvää varhaiskasvatuksen, mutta nykyistä useampi. Miksi? Miksi useampi? Eikö tää ole niinku perheiden sisäinen asia? Useampi. Mä ymmärrän, että, että on niinku puolipäivähoijolle tai jollekin muutaman tunnin niinku päivittäiselle rykäisylle voi olla, olla niinku tilausta. Se voi olla hyvä asia, että lapsi pääsee välillä po- pois kotoa ja sosiaalistumaan niinku tarhaympäristössä, mutta, mutta useampi. Eikä tämä nyt voi olla mikään... niinku nyt voi olla mikään semmoinen lopullinen tavoite. Tämä on siis joo, kyllä, tämän kanssa mä samaa mieltä, että laadukasta varhaiskasvatusta, mutta useampi. Tuntuu vähän, että nyt ollaan menossa niin tavallaan keskushallinto on menossa perheiden tontille ja sen takia mä en oikeastaan tykkää tuosta. Mm. No niin, eli, se, noniin, eli tässä oli koira hauttuna. Suomessa vain 75 prosenttia yli neljävuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen, kun Euroopan maiden keskiarvo on 94 prosenttia. Mitä sitten? Onko suomalaiset lapset jotenkin kehittynyt huonommin? Tuleeko, kasvaako täällä niin enemmän taulapäitä kuin jossain muualla vai? No, tämä on ehkä fakta, mutta mitä sitten? Varhaiskasvatus on kiistamatta monien tutkimusten valossa kustannustehokkaan keino tasoittaa lasten oppimisedellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä. Mm, no riippuen. Mulla on itse asiassa logi tulossa tästä aiheesta, tästä varhaiskasvatuksesta ja kotihoidon tuosta ja muusta. Ja monien tutkimusten valossa tämä on aika paljon siihen lapsen ikään ja perhetausta ja muuhun sido, sidoksissa oleva asia. esimerkiksi ongelmaperheessä kasvaville lapsille varhaiskasvatus on erittäin kustannustehokas keino tasoittaa niitä handicappeja, mitä niistä kotona olevista sosiaalista ongelmista ehkä aiheutuu, mutta ei se ole kaikkien lasten kohdalla ihan sama juttu. Näinhän näitä tutkimuksia olisi varmaan voinut tässä. Onkohan täällä jotakin? No ei paska, enää näitä aikaa luki. Tää ui, ui, ui, menee aika nopeasti. Joo. No, näillä mennään. Jos, kysymys numero kolme. Jos lapsi tarvitsee enemmän tukea, hän saa sitä erityisopettajalta tai erityislastentarhaopettajalta. Mm. Jos on erityistarpeita, niin mun mielestä varhaiskasvatuksessa tai peruskoulussa niihin on syytä puuttua, niin puhehäiriötä tai lukihäiriötä tai jotain muuta. Mm. Kyllä. Äh, hui ja hei! Tukea tarvitseva samalla koko muun ryhmän oppimispolku voi vaarantua, jos riittävää tukea ei tuoda oppia luoksi. Niin, no niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin kun oppilaat on niin paljon erilaisia, että ehkä mun mielestä voitaisiin mennä enemmänkin tämmöiseen, tämmöiseen niin tasoryhmäajatteluun. Että, että lapset, jotka pärjää ilman tämmöistä tukea, niin voisi olla siinä omassa porukassa ja sitten, jotka tarvii erikoisapua. Niinhän siis, muistaakseni asia oli vielä ainakin silloin, kun minä olin peruskoulussa, että oli, oli tota, tukiryhmät ja erikoisluokat ihmisille, jotka tarvitsevat sitä erikoisapua. Ja mun, mä luulen, että se oli ihan hyvä syystä. Muistaakseni joskus 2000-luvun alussa sitä luovuttiin ja erikoisoppilaat haluttiin integroida. Muistaakseni Demari, opetusministeri, ää, aloitteesta tavallisiin luokkiin ja se mitä mä oon opiske- kaverilta kuullut, niin ei ole välttämättä ollut ihan huippujuttu. Muutamassa vuodessa tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut Suomessa 24 000, siis 24 000 vai 24 000 kappaletta vai 24 000 ikäluokasta erityisesti. Mm, no kyllähän tässä nyt tietysti jonkinlainen epäsuhta on, mutta minä en tiedä. Kysymys neljä. Kenenkään ei tarvitse valmistautua digiaikaan pelkän liitotaulun avulla eikä vaarantaa terveyttään homeessa koulussa. Mm. Kyllä mä luulen, että liitotaulu tavalla tai toisella puolustaa vielä paikkaansa normaalissa luokassa, mutta totta kai digitaaliset oppimisympäristöt muut. Mä luulen, että niissä on iso markkinapotentiaali, iso vientipotentiaali ja varmasti niin auttaisi lasten oppimista ja kehittymistä merkittävällä tavalla, jos ne otetaan kunnolla käyttöön. Luulen, että pullonkaula on enemmänkin opettaja, joita pitäisi sitten kouluttaa näiden työkalujen käyttöön. Eikä vaarantaa terveyttä homeisessa koulussa. No ei missään nimessä. Mä itse asiassa itse tehnyt omaa insinöörityöni aikana Oulun koulujen ja päiväkotien sisäilmastosta ja aika, aika surullisia ne tulokset oli. Ja siihen nähdään, että meillä on oppivelvollisuus, jolla lapset määrätään äh, kuluttaa iso osa päivästään äh, julkisessa koulutuslaitoksessa, niin jos tämmöinen velvollisuus on, niin silloin myös pitäisi taata lapsille semmoinen oppimisympäristö, missä ei sairastu eikä tuu, tuu mitään. Missä on siis yleisesti ottaen hyvä oppi. Joo, kyllä. Mun mielestä nämä homekoulut esimerkiksi on semmoisia, että niitä varten sitä korjausvelkaa. Ne on yksi niistä harvoista jutuista, niin kuin mihin sitä korjausvelkaa mun mielestä voitaisiin ottaa, jos tarvii. Mm, kyllä, joo. Kysymys numero viisi. Kuntapäättäjänä jokainen nuori saa peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan. No siis saa kuka sitä saa. Kyllä se jokainen joutuu ansaitteen, mutta kyllä jokaisen olisi varmasti hyvä suorittaa peruskoulu ja se olisi varmasti toivottavaa. Ja jatko opiskelupaika Mm. No kyllä mun mielestä jokaisella, kyllä niitä jatko-opiskelupaikkoja pitäisi olla niin, että peruskoulusta lähtiessä jokaisella olisi jonkinlainen. Ei niiden kaikkien tarvitse, kaikki ei tarvitse olla, kaikista ei tarvitse tulla maistereita tai tohtoreita. Kaikista ei tarvitse tulla amkki-insinöörejä tai yleisesti kouluttautua amkissa. Ei tarvitse kaikki olla lukiossa eikä kaikkien tarvitse olla ammattikoulussa, mutta niitä paikkoja pitäisi. Varmaan sellainen hyvä balanssi löydetään, jos otetaan esimerkiksi liike-elämän mukaan päättää näistä asioista. Katsottaisiin vähän trendejä, mihin, mihin niin yhteiskunta on menossa ja koulutettaisiin sillä, annettaisiin, tai luotaisiin niitä paikkoja sillä perusteella. Mutta joo, kyllä tämä on ihan mun mielestä hyvä, hyvä juttu. 10 000, no noin 10 000 nuorta ja vuosittain ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Se on kyllä perusurullista. En tiedä mitä, mitä tekisi, jos ei olisi. Näistä tietysti varmaan niin iso osa myöhemmin sitten nä, tulee joku välivuosta tai muuta, mutta silti varmaan iso iso osa näistäkin tippuu kelkasta sitten. Nuorista suomalaismiehistä on 21 prosenttia koulutuksen ulkopuolella työttömänä tai työvoiman ulkopuolella. tämä mm, on tämä kuin ihan perusurullista luettavaa. Ei, niin kuin ei, ei silleen työttömyyttä eikä tahdonvastaista niin tämmöistä kelkasta tippumista eikä yleisestikään ottaa, niin kyllä kenellekään toivosta. Siinä on varmaan paljon tekemistä. Toki niin kuin keinoista voidaan sitten puhua paljon. paljon. Kysymys numero kuusi. Jokaisella päiväkodilla, kollo- tai oppilaitoksella on oma johtaja tai rehtori. Jokaisella. Miksi ihmeessä? Mikä pointti? Entä jos, entä jos on vierekkäin, lähekkäin vaikka kolme päiväkotia, jolle riittäisi yksi johtaja? Miksi jokaisella täytyy olla oma johtaja? Mä nyt luulen, että iso osa esimerkiksi isoista niin kasvukeskuksessa olevista kouluista niin vaatii sen rehtorin niin täyttä kapasiteettia, mutta mä vaikka, että kyllä isossa osassa Suomea on niitäkin oppilaitoksia, kouluja ja päiväkoteja, joita voitaisiin hallinnoida vähemmälläkin. Tai joita hallinnoida vähemmälläkin vai? Ei, mun mielestä tämä on semmoinen tavoite, että ei se ole mikään itseisarvo. Väärin. Täysin yllättäen. Koulutuksen johtaminen ei muuten ole mitään helppoa puu. No ei, ei varmaan olekaan. Usein yhdelle henkilölle kasautuvat niin esimiestyö pedagoginen johtaminen koko hallinnon pyörittäminen. Mitäpä jos työmäärä tuplaantuu? No ei tässä nyt varmaan kukaan niin ole semmoista ajamassa, että jos, jos joku rehtori toimii aivan niin kapasiteettinsa ylärajoilla, niin sitten lyö vielä vielä toinen koulu siihen päälle, että kiitos ja näkemiä ja hyvää onnea valitsemalla ne polulla, mutta, mutta se, että jos jotkut käy, käy niin puoliteholla, niin kyllä käy nyt te- tehokkuutta voidaan siinä asiassa hakia. Ja esimiestyö, pedagoginen johtaminen, no näette luulisi olevan rehtorin niin ykköstyö, mutta koko hallinnon pyörittäminen. Siis ihan kaikki, henkilöstöhallinto, taloushallinto, hankinnat, ostot, jotenkin kuvittelis, että tässäkin on ne suuruuden ekonomia jylläis, että rehtorit ei tarvis olla ihan semmoisia joka paikka höyliä ja kaikkia alojen erikoisasiantuntijoita. Näihin, tähän hommaan varmaan löytyy pätevämpiäkin ihmisiä. Joka kolmannessa kunnassa on yhdistetty rehtorin virkoja tai päiväkodinjohtajan virkoja lukuvuonna 2015 2016 Niin eli tätä tehdään jo nyt. Mitä sitten? Ehkä kannattaisi kysyä, että onko, onko tämä nyt huono asia vai ei? Mun mielestä ei kategorisesti ole huoneettu. Öö, Estäs tuo aika renttää. Kysymys numero että Jokaisella mahdollisuus uuden oppimisen kohtuu hintan esimerkiksi kansalaisopistoissa tai taiteen perusopetuksessa. No tietysti nyt noin yleisesti ottaen olisi hyvä juttu, jos kaikilla meillä olisi mahdollisuutta jollain kohtuullisella vaivalla tai rahalla – kehittää itse ja opetella semmoisia taitoja, joista voisi olla myöhemmin hyötyä, mielellään jopa niin tuolla markkinoilla, missä joku on valmis meidän työpanoksesta jotakin maksaa, mutta uuden oppimisen kohtuuhintaan. Mikä on kohtuuhinta? Tarkoittaako se sitä, että yhteiskunta eli veronmaksaja subventoi sen lopu vai pakotetaanko joku tekemään halvemmalla töitä, että hinta on kohtuullinen? siellä kansalaisopistossa tai taiteen perusopetuksessa. Niin mitä on taiteen perusopetus? Miksi kansalaisopistossa pitäisi suojaa? Tämä on vähän niin kuin sitä mieltä, että jokainen kustantako omat harrastukset. Kyllä on ymmärrän, että on, on hyvä olla niin köyhille ihmisille esimerkiksi tuommoista aktivoivaa ja itsensä kehittävää juttua, mutta siis kyllä mäkin tässä nyt omilla rahoilla, omalla ajalla, niin mä näitä juttuja tässä pakeraan. Olen pakertanut jo monta vuotta kukaan mulle sitä mitään maksanut, eikä kukaan kompensoinut mulle mitään kamerakustannuksia tai webbikameroita, tietokoneita, yhtään mitään. Jokaisella. Ei mun mielestä, ei mulla tarvitse. Kyllä mulla on rahaa omia. Ei jokaisella tarvitse olla mahdollisuus tämmöisiä juttu. Joillain ehkä, mutta en lupa. Väärin. ui, neljä kolme, tiukalla vettä. Ja tuolla on vähän niinku tappaa. Mahdolliset oppia asioita, mitkä kokee itselleen tärkeäksi, onkin hyvää perusta onnelliselle elämälle. Mm, no tää on varmaan ihan totta. Mutta tarviiko muitten maksaa siitä hyvästä? Tarviiko muitten pistää pesetoja riviin, että, että mun subjektiiviset onnellisuuden kokemukset ja, ja harrastukset, niin että mä saan niitä, niitä sitten harrastella ihan rahassa? Taiteen perusopetuksen piirissä oli No mä en oikeastaan niin rehellisesti sanottuna tiedä, mitä tämä taiteen perusopetus niin tässä kontekstissa tarkoittaa, että mun on vähän vaikea ottaa kantaa siihen, että 12 prosenttia on taiteen perusopetuksessa tuosta ikäluokasta. Fine. Mulle siis hieno juttu. Tutkimukset osoittavat kulttuuri- ja taidekasvatuksen ehkäisevän tehokkaasti kuntien sosiaali- ja terveysmenoja. Niin, no, e- jos, puhu, jos tässä nyt puhutaan jostain peruskoulujen musiikkitunneista tai, tai musiikki erikoisluokista tämmöisestä, niin mm, kyllä, varmaan. Mutta tähän oli taas, että miten ne kansalaisopistot liittyy sitten peruskoulujen musiikkiluokkiin esimerkiksi. Tai johonkin ompelukoneajokortti. Menee vähän mun mielestä puurut ja vellit ehkä sekaisin. No, ei voi mitään. Käy kyllä. Kysymys numero kahdeksan. Siis, nämä taas piru paljon helpompi tehdä, kun näissä ei niin tuntuisi, että on semmoista koiraa koko ajan haudattuna. Kysymys kahdeksan. Kuntamme kasvatus- ja koulutuspalveluita sekä opettajien osaamista kehitetään systemaattisesti. Mm, kyllä mun mielestä kaikkia palveluita ja opettajien osaamista tulee kehittää ja avainsanana systemaattisesti. Mm. Totta kai, kyllä meidän pitää pysyä ajan hermolla. Se, että mihin suuntaan nämä sitten kehittyy, niin ei, mun mielestä tämä ei voi tarkoittaa sitä, että tänne vaan heitetään niin määrättömästi rahaa ja, ja tuota, kaikkia kivaa kaikille ja sitten kuvitellaan vaan. No kyllä niillä pitää olla jotkut niin mittarit sille onnistumiselle ja sille kehittämiselle jonkinlainen järkevä suunnitelma, että mitä me, hal, mitä me halutaan niin opettajien osaamiselta tulevaisuudessa, mitä me halutaan meidän kasvatus- ja koulutuspalveluilta. Mä vaan luulen, että täällä on... Joo, lupaan. Tähän täältä tulee. tähän tulee taas oikea vastaus. Eli kaikki lupaan vastaukset on oikeita vastauksia, en lupaa väärin vastauksia. Eturyhmän posti. Alle 15 prosentille opettajista on tehty henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. No, tää, tääkin on vähän, että jo, että noudatetaanko tätä? Onko tämä sellainen järjestelmällinen metodi, jolla oikeasti saadaan opettajien osaamista paremmaksi vai onko tämä joku semmoinen pöytälaatikkoon heitettävä lappu, joka sitten revisioidaan joka vuosi jossain näin näissä pseudokehityskeskustelussa ja sitten se menee taas sinne ja sillä, että jos se on sitä jälkimmäistä, niin sitten näillä ei ole mitään virkaa, mutta jos nämä oikeasti ohjaa opettajien kehittämistä, kehittymistä ja OPSin kehittymistä ja koko koulutusalan kehittymistä, niin ok, sitten näitä varmaan on syytä tehdäkin. Monissa kunnissa ei ole lainkaan ohjelmaa, jossa määritellään kunnan sivistyspoliittiset tavoitteet ja visio. No mikä, miksi kuntien pitäisi tämmöistä tehdä? Eikä meillä, meillä on keskusohjattu opetusministeriön johtama opetus, niin koulutusjärjestelmä. Mi- mitä, ihme, mitä roolia kunnan sivistyspoliittisilla tavoitteilla ja visioilla oikein on tämmöisessä keskusohjelmassa Miksi kunnan pitäisi pistää paukkuja tämmöisessä, kun kaikki tulee kuitenkin käytännössä ylempää? No, en tiedä. Kysymys 9. Jokainen opettaja saa vuoden toista vuoden palkan. Mm jos mä olisin nyt niin eturyhmäpoliitikko, niin mä varmaan pääsin heti tuosta lupaan, mutta... Ja siis kyllä, totta kai, joka, jos on tehnyt vuoden töitä, niin ansaatte vuoden palkan, mutta miten musta tuntuu, että tässä on nyt taustalla jotakin vähän muutakin. Mm, no kyllä, jos on vuoden tehnyt töitä, niin vuoden palkan ansainnut, ei sinä nyt ole. Se ihme. Uh, Joo, right. Eli tämä liittyy määräaikaisiin työsuhteisiin, kun monikunta palkkaa määräaikaisiin työsuhteisiin opettajat vaan lukuvuoden alusta lukuvuoden loppuun, mikä ei sitten kerrota lomia eikä... Joo. No on tämä nyt ihan peräisestä. Siis, että jos on jatkuvaa työkuormaa ja tarvetta, niin kyllä mun mielestä niin kuin, kyllä pitäisi niin pysyvään työsuhteeseen. Ongelma on sitten taas, että kun opettajat palkataan virkoihin, niin sitten jos tarve väheneekin, niin viroista ei vaan pääse eroon. Että tää on vähän nyt tämmönen, että itsepähän olitte tavallaan keskusohjattua järjestelmälle luomassa, että varmaan nämä OAJ-edustajatkin voisi mennä katselemaan vähän peiliin, peiliin, että kun resurssit on tiukalla ja tätä järjestelmää tai tämmöiset, siis että tällä tavalla koululaitokset ja oppilaitokset ja kunnat niin kiertää näitä näitä tota, järjestelmän sudenkuoppia. Ja tämä on vaan, ihan vaan sen takia, että kaikki on ylhäältä johdettu. Tämmöisillä pelisäännöillä pelataan. Mutta siis on tämä on tää ihan penaalista. Tämmönen. Kyllä, joo. Opettajalle palkataan tarvittaessa sijaisia eikä opettajia lomauteta. Olisi aikaa. No ei tässä, no ei tässä maailmantilanteessa voi sanoa, että opettaja missä nimessä saa lomauttaa. Totta kai jos on rahat tiukalla, niin ne on tiukalla. Sitten voin tietenkin miettiä sitä, että mistä muualta säästetään, että opettajia ei lomautettaisi, mutta opettajille palkataan tarvittaessa sijaisia. Mm, no ei tuokaan. Näin niin kuin lama-ajan lapsena tulee vaan äkkiä mieleen että kyllä meilläkin oli moneen otteeseen oli niitä useamman päivän lomautuksia ja se, jos oli opettaja saikulla tai jotakin, niin oli muutamaksi päiväksi ehkä niin naapuriluokan opettaja kävi opastamassa meitä ja aika paljon tehtiin itsenäisesti sitten tehtäviä ja näin päin pois. Enkä mä kyllä muista siitä mitenkään niin enkä usko, että se on kyllä mihinkään oppimistuloksiin erityisesti vaikuttanut. Ei, en, en voi luvata. Ei, tää on, tää on niin niinkö... Ei, en, ei pysty. Ei pysty. Tavoitellut säästöt euroissa kuluvat aina lähes lomautuksen aiheuttamien haittojen korjaamiseen. Mm, no tää on varmaan ihan totta silloin, jos ne, pois, jos ne lomautukset poissaolot on pitkiä, mutta se muutama päivä esimerkiksi, mä veikkaan, että viikkokin vielä menee alkuttomista lomista. Mä en oikeasti edes usko, että lapset hirveästi kärsii tämmöistä niin maltillisen pituisista lomautuksista tai, tai saikusta tai muista, ellei aikuiset tee sitä ongelmaa. Sen mä nyt ymmärrän sitten, jos on niinkö pitkiä, jos kunnossa on sijaiskielto täydennyskoulutukseen. Mm. Ok, no jos on joku kahden vuoden ammatti- tai yliopisto tutkinnon jatko, niin ok, eihän se nyt silleen. Mutta mä oon, jotenkin ymmärtänyt, että sijaiskieltokaan tuommoisessa tapauksessa ei sitten pidä. Että eihän nyt mitään luokkaa voi jättää kuukausitolokulla ilman opettajaa. Nyt silti katoa, että ihan oikea vastaus tai vaikka nyt tietenkin eturyhmän mielestä väärä vastaus. Nämä on semmoisia asioita, joiden pitäisi järjestää aina niin tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten kun on liian pitkä se poissaolo, niin ok, sitten tarvitaan varmasti sijaista. Tai silti se lomautus ei voi olla, olla niin semmoinen, että sitä ei missään olosuhteessa ei käytetä työkaluna säästöjen tekemisessä. Valmis! 50 pinnaa. 55. Tuloksesi on tyydyttävä. No, kouluarvosanalla niin mennään aika, aika meikäläisen peruskoulu. Peruskoulujutuilla. Peruskouluarvosana. Olet valmis tuottamaan kuntalaisille Siinä näet tätä opetus. Täällä on aika paljon muuten kirjoitusvirheitä ja huonoa suomea. Olet valmis tuottamaan kulta, kuntalaisinne aikamoista sekuntaa. Muutamassa asiassa olet selvästi asioita pohtinut, eli niissä asioissa, mitkä lupasin. Mutta paljon pitää vielä kirjaa, eli niissä asioissa, missä en ollut samaa mieltä opetuksen puolesta. No, tää on tämmöstä, haistapaskaa. Tämmöstä eturyhmä suttua. Kannattaa miettiä, millaisen kunnan haluat jättää lapsenlapsillesi, lapsenlapsille. Mulla on just e- esikone syntynyt, että en tiedä, tarviiko muuta vielä miettiä. Olisiko heidän parempikin asua muualla? Miksi lapsen lapsille? Ei anneta Suomen hölmistä. No ei anneta. Niin, en mä tiedä. Siis, jos, jos kaikki meidän kansanedustajat ja kunnallispäättäjät tulevat niin kaikki meidän päättäjät aina ottaa näihin asioihin semmoisen kannattaa lupaan, että mitään niin ideaa ja ehdotusta ei niin analysoida, kritisoida, tarkastella kunnolla, ää, niin tehdä parannusehdotuksia, mitä muuta, vaan aina kaikille eturyhmille luvataan kaikki, mitä ne haluaa, niin mm, sitten varmaan olisi parempi, että mun lapset ja lapsenlapset asuu jossain muualla kuin Espoossa. varmaan parempi, että ne asuu jossain muualla kuin Suomessa en mä ainakaan, en mä ollut tämmösiä, siis tää on ihan naurattu, tämmösiä avoimia sekkejä pitäisi kirjoittaa. Ja sitten kun nää teet jonkun päätöksen, niin näitä lupauksia vastaan, niin sitten nää Facebookissa yhtäkkiä niin kävi niitä koulutuslupauslappujen kanssa. Ihan naurettavaa. Parempi kuin ei lupaa epärealistisia asioita, niin ei tarvitse pettää. Hmm. No, näin tällä kertaa. Tää kuulostaa, tässä siis kuulostaa vähän niinku... Vähän niinku mun vanhalta opintojen ohjaajalta. Että jos näette just niin kuin me käsketään, niin susta ei ikinä tuu mitään ja näet niinku... Terveisiä muuten, jos otta kuulolla vanhat opot, niin ei mennyt teidänkään veikkaukset aivan oikein. Ihan suoraan sanottuna. Mm. No hei, mutta siis Juman kautta puoli tuntia. Tämmönen tästä nyt tuli. Öö, mä merkkaan nää YouTube-kanavalle sillä, että te näette, että jos te olette jostain muualta kuin Espoosta, niin teitä ei välttämättä kauheasti kiinnosta. Mitä mä näissä lätisen. Öö, mä koitan kehittää tätä konseptia niin, että nää olisi vähän kompaktimpia. Ehkä mä teen jatkossa jonkun Discord, Twitch-tyyppisen niin interaktiivisen jutun, missä voisi ehkä pohtia näitä juttuja porukalla. Niistä saattaisi tulla ehkä vähän pidempiä, mutta tulisipahan ainakin mietittyä. Ehkä tässäkin olisi ollut hyvä, kun olisi ollut joku alan ammattilainen niin kertomassa vierestä, että miten nämä asiat niin oikeasti menee. Uh, jos teillä tulee jotakin kritiikkiä mieleen, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin tulkaa ehdottomasti sanomaan. Palautetta voi jättää YouTubeen tai tuonne sammanlahti.tereat.gmail.comiin, Twitteriin, No, mä laitan ne yhteystiedot tuohon, te tiedätte. Facebook on yleisesti ottaen kaikista paras, paras paikka mulle kommunikoida, mutta kaikki menee, kaikki menee. jatketaan tästä. Mulla on tuolla pitkä li- liuta noita eturyhmäposteja ja vaalikoneita ja käydään ne sitten jollain tavalla läpi. Jos on ideata, niin antaa tulla ja jos on kritiikkiä, niin eri tote, jos on rakentavaa kritiikkiä, niin antaa tulla vaan. Ää, tää taas olla tässä. Ei muuta kuin ensi kertaan palaillaan asiaan. Se on moro.